Всем привет! Привет моим подписчикам, гостям моего канала. Девочки, кто новые, рада вас видеть на своем канале. Рада, что вы меня нашли на ютубе, потому что много нас. Ну, это хорошо, что вы попали на мое видео. Очень вам в этом благодарна. Благодарна вам, что вы заходите на мой канал, заходите в раздел видео, смотрите видео, выбираете себе темы, смотрите темы и для себя что-то возьмете, какие-то подсказки, что-то новенькое. Огромное вам спасибо за ваши подписки. Кто новенький, подписывайтесь, пожалуйста, ставьте себе колокольчик, чтобы вы не пропустили видео. Видео выходит каждый день. За ваши лайки огромное спасибо, конечно. И сегодня мы приступаем э, к раскладу на четыре короля. Четыре короля – личная жизнь этого короля, э, его планы и будущее, какое его ждет будущее. Выбирайте себе своего на, како, на какого мужчину вы хотите посмотреть, Первый слева направо, первый король жезлов, второй король пентаклей, третий король кубков, четвертый король мечей, девочки. И будем начинать, потому что здесь три, четыре короля. Э, видео, вы знаете, затягивается, потому что четыре расклада, можно сказать, четыре расклада. Так, задумывайте себе, загадывайте своего мужчину, на кого вы хотите посмотреть, посмотреть, какая его личная жизнь на данный момент, что возле него, как он себя чувствует, или он скучает, или он здравствует, может ему все у него хорошо. Посмотрим, или страдает, больно ему или не больно, и какие, что он планирует себе, и что его ждет в ближайшем будущем этого человека. 10 минут, чтобы вы выбрали, чтобы вы определились, пока я тасую карты. Я их подготовила, тасовала, но ну, еще перед вами это сделаю, конечно. Первый король жезлов, второй король пентаклей, третий король чаш и четвертый король мечей, девочки. Так, я думаю, что вы определились с выбором. И будем начинать. Первый король э, жезлов. Эти три мы отодвинем. И начинаем с короля жезлов. Так, давайте, скажите нам, пожалуйста, колода Таро Сноу. А король, что у него сейчас в личной жизни? колоду перевернула. Девочки, в личной жизни в этого короля, здесь, наверное, э, если это меня смотрит жена, так он хотел бы новое начало. Папажу жезлов, он бы хотел, и рыцарь монет, он бы хотел возвращения домой, он бы хотел новых чувств, новых эмоций своей женой, туз кубков и императрица вышла. Он бы хотел возвращения в семью, десятка монет. И Паш говорит, новых отношений он бы хотел по-другому уже их выстраивать. Он уже, э, он уже это себе взял на у него это в планах есть, что он бы приехал, попросил э, прощения по рыцарю монет, что он, он бы хотел э, возврата и более каких-то уже э, чувств своей женой. Девочки, которые, девочки, которые не имеют мужчины, так э, к вам идет король жезлов для новых отношений. Девочки, вы себе подставляете. Если у вас нет мужчины, а выбрали вы короля, э, так это, вам идет такой мужчина. Если женщина, которая меня смотрит, это ее муж, да, он вас любит, туз, сам туз выпал, туз чаш. И он говорит, я бы хотел, я хочу семью, я хочу семью. Если вы были как любовница, у него, он был женат, так он хочет в семью, возврата в семью. Он понял, что ему лучше в семье, он хочет к своей жене. Если есть дети, он скучает за своими детьми. Он хочет домой по десятке монет. Я хочу домой. я хочу радости, я хочу в семью. Но сейчас на данный момент многие здесь, что в отдельности, потому что идет трансформация, смерть. Вот он, поэтому он сидит и себе думает, может, вы и не вместе живете. Но ну, если даже и вместе живете, а у вас какая-то конфликтная ситуация, он думает от, об этом, чтобы что-то изменить в ваших отношениях, девочки. Девочки чтобы изменить, чтобы прошла эта трансформация, но у него есть чувство к своей женщине, у него есть чувство э, э, э, а, к своей жене, он любит свою жену. Если он женатый мужчина, он любит свою жену, он говорит, я люблю, я хочу новых чувств, я, я, я не могу без нее. Я хочу к ней прийти, и я хочу возврата. Рыцарь э, девочки монет смотрит на свою жену, идет. Он говорит, я хочу встречи с ней, я хочу с ней поговорить. Я хочу, чтобы она меня простила. И он будет, он будет к вам возвращаться. Я хочу радости вместе с ней. Я буду настаивать, и я буду отстаивать свою точку зрения я буду доказывать, что э, только она мне нужна. Я скучаю. Тройка э, кубков, я хочу радости вместе с ней. Но вот карта смерть, карта трансформации идет. Так. Скучаешь ли ты за этой женщиной? Да, я скучаю за ней, да. Рыцарь э, жезлов, девочки, королева жезлов, это жена, партнер, он король жезлов и э, она, дьявол и туз монет, да, я скучаю, я хочу ее сексуально, она меня, она меня вдохновляла, она, э, я горю к ней, я хочу к ней, меня тянет меня тянет к ней, я не могу без нее жить, я как будто вот в клетке сижу, я не могу, меня распирает, здесь мужчина уже, ему э, бьет через верх, крышу сносит девочки, я хочу, но, я хочу заново все начать, я хочу, чтобы она меня выслушала, я хочу начать все заново, я хочу быть вместе с ней, я буду стараться э, выходить, выходить на контакт, и по-новому, все начинать по-новому, девочки. И туз кубков, и туз э, пентаклей вышел. И сама женщина вышла. Там он говорит, она моя жена, я люблю свою жену, я хочу к ней, она очень красива, она очень страстная, она меня, она меня э, э, за... А, я от нее набираюсь этой энергии, она меня заводит, я не могу, меня распирает, я хочу к ней. Все, девочки, жезлы идут. Я хочу к ней. Я как будто в зависимости от нее. Меня тянет к ней. Если, девчонки, вы знаете, что если вы вот попали в треугольник, и он э, женат, он любит свою жену, он не собирается ее оставлять, он хочет быть в семье. Но если вы проходите как его подруга, не жена, а подруга, так э, он любит свою жену, но и к вам его тянет и с вами он хочет встреч, потому что э, вышла и дама жезлов. Если это треугольник, так он, он свою жену не думает оставлять. Он хочет быть с женой, он любит туз, чаш и жена. Ну и если вы в треугольнике, вы его подруга, он к, к, к вам тоже стремится. Вы тоже его э, заводите, вы тоже, он в зависимости от вас но он говорит, я сдерживаю себя, я грущу, да, мне скучно, я грущу на данный момент, я ничего не хочу. У некоторых проиграется, что может быть, я грущу, потому что был развод, может быть, он с женой и жена, э, раз, ну, я держусь по силе, я, я держу себя в руках, но я э, по четверке кубков, я, мне, мне мне грустно, мне грустно, и справедливость может быть такое, что здесь э, прошел бракоразводный э, процесс с женой. Мне грустно, я ностальгирую, мне... но ну, он там говорил, я хотел бы быть в семье. Я знаю, что я виноват. У меня была тайная женщина. Здесь был треугольник девочки, да. Я знаю, э, я, я накосячил. Я был, был э, ложь, обман. Э, воровство, измена по семерке мечей, вы там себе уже подбираете, как у кого выходит. Да, я обманул, я э, такое было, я накосячил, моя вина, у меня было много тайн от э, моей женщины, но меня тянет, если у кого-то есть дети, меня тянет в семью, меня тянет к, к детям, я хочу, я хочу быть с ними, я хочу быть с ними. Так, какие у тебя планы на будущее? Какие у тебя планы на будущее? Строишь ли ты какие-то планы? Строишь ли ты какие-то планы? Какие у тебя планы на будущее? Какие у тебя планы на будущее? Я хочу начать все сначала. Я хочу к своей жене. Я хочу начать все сначала. Карта мага вышла э, в планах, дама Пентаклей и карта мир. Я хочу начать все сначала. У меня рушится мир под ногами. Мне не хватает моей жены. Королева Пентаклей – это женщина, семейная, он, видите, там императрица, но он видит, как тоже и даму, да, даму э, Пентаклеву ее э, говорит, я хочу к своей жене, и он будет на все идти, на, э, маг э, может быть и манипулировать, может, а ну, маг, что ты будешь... Но пока он в подвешенном состоянии ему на данный момент хорошо, хорошо одному, ему нужно побыть, это все рассудить. Он говорит, да, я буду все делать, потому что я хочу семьи, у меня все рушится под ногами, у меня мир перевернулся в другую сторону, мне не выстачает моей женщины, я бы хотел начать все заново. Но на данный момент он говорит, мне комфортно одному, мне нужно побыть одному, мне нужно это все как-то... Э, Э, стабилизировать и повешенное состояние на данный момент я не буду ничего делать. Я буду, мне нужно вот повисеть, чтобы у меня голова э, немножечко остудить голову, остудить это все. Так. Что еще ты нам хочешь сказать? Я в отшельнике, повешенное состояние, отшельник, я все думаю, я сейчас на выборе, на перекрестке, девочки. Двойка жезлов, я сейчас на перекрестке, я не знаю, что делать. Я в затруднительном положении, у меня есть, э, я стою на выборе, мне нужно все еще раз, все хорошенько обдумать. И что ты, ну, и, какое будущее тебя ждет? радостное, солнечное. Немножечко мужчина еще и такой эгоистичный, только для себя. Такой по пажу кубков он еще проходит. буду начинать все сначала в будущем, да, буду начинать все сначала, но сейчас запутанные ситуации, я не знаю, как выйти с этого. Немножечко он сейчас, вот видите, в, таком, в таких энергиях, женских энергиях страдает очень, и там бы хотел бы сидеть на двух стульях, и, ж, и жену очень любит, и семью хочет, и если есть дети, к детям он бы рвался, скучает за ними, но и э, другую женщину он... Э, Э, страсть там, рвется к другой женщине. Ну и был обман, было вот разочарование. Он говорит, мне нужно посидеть, подумать, все, я не знаю, я сейчас вот на, на распуте, не знаю, что делать. Но в будущем думаю, что у меня будет все хорошо, будет солнце, будет радость. Что будет делать? Буду начинать все заново, буду двигаться вперед, буду просить высших сил, чтобы мне помогли построить или Э, э, если меня примет жена, э, пойду обратно к жене, если она меня выслушает, пойду к жене, к своему, к своему ой, древу жизни, в семью, что я выстроил, а нет, буду стараться что-то новое, буду стараться что-то новое делать для себя. какое еще будущее ты себе планируешь? Да, я знаю, я был неправ, я доказывал то, что что не надо было доказывать, потому что это было очевидно. Но я стоял, пятерка мечей, я, сказ... я стоял на своем. Я прибегал и к обману, и к манипуляциям там помогу. Но да, и, сам себя вот в это разочарование, вот в это... Я, я себя в то засунул, что я сам разочаровался, то, что я делал. А я хочу любви, я хочу... Я сейчас понял, что мне нужна пара, что мне не выстачает... Э, чувств, что я остался одинок, в отшельниках там было, я остался в, одинок, оди, в одиночестве. Но ничего, я думаю, еще немножко, мне нужно подождать, определиться, что в чем, обнулиться по дураку, обнулиться, и буду выстраивать, буду искать, искать какие-то, какие, какой-то выход – я ушел, я ушел, я показал свой характер, я показал, что я думал, что меня обе будут любить, но остался ни с чем. И я ушел, я ушел, я сейчас начал защищать, я начал был защищать свою территорию, я не удержал в руках то, что имел, ну, а теперь и потерял, и все потерял. Потерял любовь, потерял ничего у меня не клеится. Я думал, что я выйду победителем, что никто не узнает. Но не там-то было. Я старался, я работал, чтобы никто ничего не узнал. Я думал, что я буду победителем. Ну уж не гоже мне остаться, чтобы с меня корону сняли. Я не хотел говорить, что виноват я. Я хотел остаться победителем, но не там-то было. Пришли вот потери. Был уход или женщина ушла, может, жена развелась, и любовница бросила, тоже надоело ей, что он и туда, и сюда. И потери теперь эмоциональные, и, может быть, даже и фин... на финансах, потому что если такое уже пошло, так, такая песня пошла, уже не хочется ни работать, ни ничего. Мне показали меч женщина вот стала в позу, стала холодна и надоела уже, стала холодна ко мне и показала вот, потому что было больно, было разбито и сердце, был, был треугольник. Ну и женщина вот, а я от всего устали, и все устали. Четверка мечей, все вот с этим все вот и пошло, все устали. Вот. Давайте возьмем еще Ленорман, посмотрим, что они нам скажут. Скажите нам, пожалуйста, что ждет этого мужчину в будущем, к чему он придет, что его ждет в будущем, к чему он придет. Что ждет этого мужчину в будущем, к чему он придет. Девочки, вышел сам мужчина, вышли совы и вышла, вышел гроб. У некоторых проиграется, проиграется, что да, мужчина Мужчина будет возвращаться к своей семье, будет много разговоров, он хочет выйти, выйти с разговорами к семье. Почему я говорю, говорю к семье? Потому что дерево я поставила на карту на гроб, хотела открыть ее. Э, мужчина смотрит на, вот, на совы, на гроб и на дерево в эту сторону. Да, он будет выходить э, сначала к своей жене, потому что э, дерево, своему, э, к своим близким, к роду, к жене, к детям, будет много говорить, может быть, и просить прощения, но здесь э, у некоторых будет, что будет завершение, гроб закроется, женщина не хочет говорить, не хочет принимать его обратно, да, будет приход, он будет возвращаться. У некоторых проиграется, что женщина поставила точку и на, навсегда не, не схочет с ним ничего делать. А у некоторых проиграется девочек, что женщина выслушает его, выслушает его и будет, будет вот эта трансформация, и будет продолжение. Если будет продолжение, в какую сторону? Да, он уже будет верный. Если э, вы слушаете, он будет уже верный вам. Если дадите ему второй шанс, он, он, будет, он будет верный для вас уже. Медведь, он будет уже защищать свою территорию, он, да, очень такой мужчина, непростой характер у него, он такой властный мужчина. Ну, медведь, он такой и эгоистический, потому что что мое, я не, мне можно все, ну что мое, э, никому я не отдам, я буду охранять все. Ну, ну вот такое у некоторых будет э, действительно конец, что женщина поставит точку, а в других, что впустит, но и будет вот такое. Будет вот такое. Так, что карты Ленорман посоветуют женщине, которая смотрит? Ну, это ваш выбор. Потому что карта выбора э, вот вышла и и луна вышла, по вашей интуиции, как вы захотите. Захотите, впустите его. Это только зависит от вас, потому что вот луна и э, звезды есть, и, э, и перекресток, вы будете стоять на перекрестке, что вам делать, но это только зависит от вас, впускать этого мужчину или не упускать. ну, в вашу жизнь идет новый мужчина, девочки. В вашу жизнь идет новый мужчина, сердце, всадник и ребенок. К вам идет новый мужчина. Даже может быть и два мужчины. Может быть, что вот э, бывший будет возвращаться, и другой новый мужчина, ребенок, и вот еще карты вот здесь смотрим, игральные, мужчина, новый мужчина идет. Почему идет? Потому что всадник. Идет новый мужчина в вашу жизнь. Так что вот поэтому и там вышло перекрест, вы, вы будете на выборе или пускать в свою жизнь э, новый друг. Вам придет новый друг. Для чего? Для любви. У вас будет новый друг. И это только будет зависеть от от вас, девочки, как поступить или э, принять э, своего бывшего человека или, или впустить в жизнь нового, нового мужчину для новой любви. Так, девочки, это был король <coughs> жезлов. Сейчас будем смотреть короля Пентаклевого. Короля Пентаклевого будем смотреть. Так скажите нам, пожалуйста, личная жизнь. Что сейчас возле короля Пентаклей? Скажите сейчас личную жизнь короля Пентаклей на данный момент. Минск, его планы и будущее. Какие у него планы на будущее и за данный момент, что у него в жизни, его личная жизнь. Король Пентакли, девушки. девочки, на данный момент, ну, здесь мужчина тоже в трансформации сидит, в ошейниках сидит, но у него немножечко, э, как будто, ну, потому что я не хочу никого обидеть, он не может, он даже не знает, что хочет. Он раз, ну, не больно на голову, ну, что-то у него, он не может место найти. Не может найти место этот мужчина. есть дети, он хочет страдает за детьми, он хочет увидеть детей. Он говорит, у меня сейчас как в блок зас... всунули, у меня есть ответственность, меня тянет э, к прошлому. Как карта детей, карта прошлого, шестерка кукол. Я хочу, я хочу увидеть детей, поэтому я хочу, ну, было разруха, мне не дают, может быть, такое, что э, жена или, или кто не дает, не, нет встречи с детьми. Он говорит, но я бы хотел встретиться с э, детьми, но не, не хочу себя унижать, что я слабый мужчина, что мне как будто не хочу показывать, что мне больно. Я шмакли, колесница, э, туз, чаш, может быть, э, ну, этому мужчине быть очень осторожным, осторожным, потому что что-то у него не то, а не то с психикой. Он даже может быть проблема, что может э, опасному... Любовь, эм, хорошо, я страдаю, я жду, но я выйду с этого. Ну да, я повел себя как э, Сан Паша, я попал, я попал, я отказывал, я был, потому что в комитете я был не рад, я обманывал, я а, что-то юлил, я крутил, изменял, э, я это знаю, я был как брак, и это я слышно, я отношения и перед но за его, чем он обигрит искать новую любовь. Это дело, буду гулять, буду. Мне как его вас. Я вижу, сейчас у него разговор там. Мы потом что кузнец куда вата бежать, все сразу, может быть, потому что могут быть проблемы у мужика. Так. Да, буду идти стрики. Будут такие огнения того тупика, что не сможет двигаться ни туда, ни сюда. Гроб будет конкретной трансформации еще раз. Так, какой цвет вам? Венец Диана. Может, кто будет буса? Вот еще шанель. Фотосессия. Так, для тайна, будет после этого это для вас тайна. Может, понять, я будучи 40 лет, это только твою фирму, и дача ну, будет удача. благополучие удовлетворение свет и благополучие мачо, точку очень несерьезные какие-то очень манипулятивные он постоянно и он думает, что здесь, если здесь как будут действительно очень пижал, очень пижал жал, если здесь он увидите, а не очень он увез впутывал, он к чему так. И он прав, он чу, он его сегодня больше божеств меня нужным вот не может у него и э, вот возле него же он говорит, что это а где возле его она не реагирует. Думаю, не реагирует. Женщина умеет. Женщина чувствует, что доверяет. Женщина ночевала, женщина ведь плохо, женщина горько думаю, там, Так, а лишь которая люди. Ко мне там Ева Виной любви, было любовь, проявляется удача, лишь или думал, что обмаежен, пока что-то наедал на наедал на и э, продали было плохое, шалви, типа, Подвижно я э, Я хочу обоца и дни. Ищи ла себя, я не сварет. И почкать себя. Общай его. Ведь хвала

от проекта я разнимается по основному я я разнимаюсь разнимается по я ему же порог мужчина и лютой вдоль леса общается матерью, вот, и говорит, нам это э, как-то в раз чтобы детальки в лучшем. его э, наш вы высшие состояния. Ну, некоторая само я говорю, кто не будет пошел